kungofamba kwawaita nyange pawasvika unongonzwa kuti pane munhu adhumha or something like that zvakutotityisawo kubuda mudzimba dzenu tichingofamba kuenda kumashopsi kana kumaraini kushanyira vamwe recently kumaraini kwedu kunoka pana neighbor wangu akadhumha achitozvidzira hake paecocash kunotora mari nevana vadiko vari kutonzwa vari mapoto <laughs> kuti havana malicense yet vana vechikoro at the same time gumba ndichina mumagrosa ndakusvika mumagrosa ndakabva ndarohwa nemota ngike ngishaye imoto laphana umuntu lona waphuma emotini wathi asikhulumisane kodwa but ngase ngilimele ngoba okunye kwakhona ngalimala lapha okunye lapha kubonakali into kunjalo ngahlala two weeks ngabuye esikolo ngisadinga i-treatment nguvati tarisiwo kuti mota dziri kufamba sei plus vamwe vavanenge vachidhiraivha havana masina havana kudzidzira kudhiraivha kwacho saka vamwe mahwindi anenge anzi adi adhiraivhi saka anongodhiraivha achipinda nekune vanhu saka izvi zvondo zvinoita kuti tidi titsikwezve isi vanhu kazhinji futi tine tine okay andesa